you will the Crown of a prince. Soon to be king, I'd bet. Hello friend welcome back to my new video friend آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے اپڈیٹ لے کر آیا ہوں پکی بلینڈر سیریز کی کہ وہ ہندی ڈبنگ میں کب ریلیز ہوگی تو فرینڈ اگر آپ پکی بلینڈر سیریز کے فین ہیں تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیں فرینڈ ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں فرینڈ پکی بلینڈر کے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو تعارف کرا دوں پکی بلینڈر ایک برطانوی دور کا ڈرامہ ہے جو شیلبی کرائم فیملی کا تعارف کرتا ہے شیلبی کرائملی جرم کی دنیا میں اپنی منظر کو آسان کرنے کے لیے ایک گینگ بناتے ہیں جسے پکی بلینڈر کہتے ہیں وہ گینگ اپنی گرفت کو بڑھاتے ہوئے اور اسے انڈر ورلڈ کے مختلف حصوں کے دوسرے بڑے گینگ سے مقابلہ کرتے ہیں تو فرینڈ اب آپ کو اس سیریز کی ہندی ڈبنگ میں ریلیز کے بارے میں بتا دیتا ہوں تو فرینڈ یہ یو کے کی T V channel B B C والوں کی سیریز ہے اس کا پہلا سیزن بی بی سی پر بارہ ستمبر دو ہزار تیرہ کو ریلیز کیا گیا اور لوگوں نے اس سیریز کو کافی پسند کیا تو اس طرح نیٹ فلکس نے بی بی سی والوں سے رائٹس لے کر اس سیریز کو انٹرنیشنل براڈ کاسٹ کیا تو فرینڈ اب اس کی ہندی ڈبنگ کی بات کریں تو اسے ہندی ڈبنگ میں نیٹ فلکس انڈیا ہی اسے براڈ کاسٹ کرے گا تو فرینڈ نیٹ فلکس نے پہلے منی ہائٹس کے چار سیزن ہندی ڈب میں کیے اور اب ان کی تیاریاں ڈارک سیریز کو ہندی ڈب میں کرنے کو لگی ہیں اور ڈارک جرمن کی سیریز ہے جس کے تین سیزن ریلیز ہو چکے ہیں تو یہاں ایک اور پرابلم ہے پکی بلینڈر بی بی سی والوں کی سیریز ہے نیٹ فلکس تو اس سیریز کو براڈ کاسٹ کر رہا ہے تو اگر اس سیریز کو ہندی ڈبنگ میں ریلیز کرنا ہے تو سب سے پہلے نیٹ فلکس انڈیا کو بی بی سی والوں سے اس کے ہندی ڈبنگ کی رائٹس لینے ہوں گے اب بی بی سی والے اس بات کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں اس بات کا کوئی اندازہ نہیں اگر وہ اس سیریز کو ہندی ڈبنگ میں ریلیز کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو اس سیریز کو پھر بھی ریلیز ہونے میں ہندی ڈبی میں تقریباً ایک سال لگ سکتا ہے جب تک اس سیریز کا آخری سیزن سکس بھی ریلیز ہو چکا ہوگا سیزن سکس کب ریلیز ہوگا اس کی ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو فرینڈ اگر آپ کو کسی بھی سیریز یا موویز کے بارے میں جاننا ہو اس کی ریلیزنگ ڈیٹ کے بارے میں تو آپ کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر سکتے ہیں تاکہ اگلی ویڈیو میں اس ٹاپک پر بناؤں تو فرینڈ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کا لنک یا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے